来看看啊，这个就是我用的 program 叫 Canva Studio p r 然后这个就是它的 program，然后你可以看一下这里，我已经是在录呃录呃 recording 这个东西了，然后有很多东西你可以看到的，那个这个这个哎，可是候是有一个颜色，这也是可以下的，基本上还是在这里，呃 options 上 e a b l e 然后因为在录这所以不能调。 然后在 Internet 那边是基本上每个人也是会有一个问题，就是智商在，他们很多人现在啊用 Internet 不止在啊 connect，为以前的朋友啊回到最基本的时候还是啊咱们要的要找到的问，就是他们他们问题来出为出发点，就比如说有什么不懂的时候，是你去谷歌或是雅虎一下就知道，他们是寻找这他们的答案了。就比如说。 我们所好所知道就好像谷歌，How to make money online？你看这些就是其中一个后然后通常这三个是不用看，这个是 App s t 我们是看这里开始，这这就是给好几千，然后你可以看到这里是这个这个数字是人家所给的答案，就是他竞争也是很厉害一下，这里争。 one billion one one point eight six billion 个那个啊，result 就是那个 answer 啊，啊，另外一个方法就是那个要去这里来找，我去来呢，这里你可以看得到的是，嗯，还没有进去。 OK，你可以看到这里。Search for QIUS，还是这个啊，然后你现在我们没有这一个字字句子去找，你也是可以直接找，比如说从这里。 我随便找一个，就好像，就好了。最简单的就是我 copy 这个，然后放在这里然后 g idea， 现在看一下啊，这里是看每个月我们要排一下啊。 这里要调整一下，这个是要从那些放正确的、准确一点的，OK accept match。所以你可以看到这个，用这个 l o s 这里也是 l o s 没有 make online。算了吧，这就是它的 Q 哦，跟你到这里很多了。要更加确定的，我们就要去一个地方，比如说叫做。k Bank 那我相信上一个上一个 video 已经 show 给你们看了。然后我们去 marketplace，用哪？换个。啊，就就是他们的所谓的问题。最好的就是，他们自己了一个 business investing。 我们这边可能没有加，将将热门，另外一个是 travel。它哎，这边显示很多门以下的。所以你看到这里哦，是放它的这个叫做 landing page，就好像我给它 copy 下这个 URL，我不用每一个，他们这些 keyboard 啊，所以我们这个 keyboard 就是拿来做我们的那个 domain，好像 domain，比如说。 บางทีฟังเขาจะเขาคือเลขมันขีผลในของสันญา这 keyboard 就是这样อ应该是给你น啊，按钮。 下去了，在这里已经点点它注册了，这就是他们其中一个 Q 哦。啊，现在已经有了，个比较准确一点。 你看到，更加只是只有一二三四，五个 Q 吧，不是很多个。然后你可以看到这个，就是他那个给啊赚到钱，这个是在 Google a s n 的时候才给的，这个是算是人家浏览啊的那个网站是才给的。这个就是那个啊，每一个月有多少个人去啊查了，然后啊这个也是很热门，来美，这个也是很热门一下。 嗨的我们就通常是没有看他看，通常是利润最好，竞争没有这么大，所以这就是所谓的 internet marketing 的，也就是我们要做一些，然后去呃去做一些搜来看一下，才知道我们的这个行业这个这个这个框赚不赚钱，这个也是很重要一下，就是叫 marketing。另外一个就是叫做呃。 谷歌 Trend，记错叫谷歌 Trend，这好像是可以找哪一个地方，好像不是这个。 去找一下就行了。 应该是这个，啊，你还有就是。 那又万两几块，之前找没有看见可以看到直接看你可以看到这里有多少个人有进去的，那就讲在这二月有六十一个人也是蛮的，加。从说过你可以看到他是在哪一个国家，你看到，然后从我们我们可以从这边就是打给那个国家，就是我们可以省下那的钱啊。 直接直接啊，做 F D i s m e n 在这些国家里面，看到最近是没有什么美国这个也是可以放弃掉，蛮火的那，嗯 i n e 嗯。嗯，m e n 看一下先这个，更加的越来越少，没有这么火。新加坡哇，这个也是很多人在里面看到 investment。 就是讲这里就是有的坐，就真的是换鸟。然后还有什么可以看的？就是，有，嗯，有啥？这是第二个啥东西啊？是越来越少，看哪只圈里面。是澳洲。 嗯，这个就好啊。这个最近是还是在那个，还是有上海之前没有人这样将做，现在越来多人主动啊，全部在美国，这个好，在美国哇是，就就是这个这种就是说叫做个所谓叫 online 所谓那边是这样多话。